Als de opwarming van de aarde niet wordt tegengegaan, zijn over 30 jaar alle koraalriffen in de wereld verdwenen. These extreme conditions are continuing. Climate is changing faster than our efforts to address it. I'm not a big believer in man-made climate change.